війна зранку до темна, край горить палає, ворог люто б'є, ріки крові лє, але не здолає, наше військо хлопців. сила, дев'яносто друга, хлопці знають діло. Слава Україні! Героям слава! Кожен день поїм на святій землі. Ми стоїм стіною. Україна вся наша це земля. За життя, за волю. та друга, землю визволяє, от там Сірко героєм надихає, дев'яносто друга, міць відвага сила, дев'яносто друга, хлопці знають тіло. друга землю визволяє, Отаман Сірко героїв надихає, дев'яносто друга, міць відвага сила, дев'яносто друга, Харків захистила, дев'яносто друга, землю визволяє, Отаман Сірко героїв надихає, дев'яносто друга, міць відвага